जैमर भी डाउन बेटा जैमर थोड़ा डाउन कर दे उसमें ना वो बुलाओ जी प्रिंसिपल मैम को बुलाओ कौन हो Bir an önce kağıda söyle verem. भैन हाँ जी खाना ये है तेरी साफ रखी साफ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਮੈਡਮ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 뺏어버려. 아, 크 네. Did I feed him? उसकी है ना यस क्या पढ़ा बढ़िया पढ़ाते टीचर ऑफिस ही रही है ना मैडम थोड़ा उसकी चेक करो यार अभी हाँ हाँ सर मैं कर रहा हूँ ठीक है ठीक है अरे सर अभी बस लगा दे हाँ, तो कोई मोबाइल तो नहीं है सर वो दो डिटेल्स हैं एलएसटी अच्छा डॉक्टर है अच्छा तो स्ट्रेंथ के लिए मेरा टोटल स्टाफ है थर्टी टू मेल है मेरे अपने को सारे uh, एक ऑन है कित है बाकी सारे अस्सी बंदे हैं करंट प्लस छुट्टी वाला तो आया नहीं होगी नहीं ऑन ना ऑन ड्यूटी सेंडिकेट से क्या बोर्ड दे हाँ जी मैम तो ड्यूटी भूपिंदर कौर भूपिंदर मैम होने गए चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ जी लेडीज जाते चलो थोड़े क्लासरूम देखने सर मैं सर उन्हें चेक करना चाहिए रिव्यू में जी सर तुम क्या कर रहे हो ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਰਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 9th क्या नाम है तेरा परी क्या परी परी यस सर उड़ना जाई परी आ टारगेट आ परी है तेरा नाम कैसा परी हो कौन से तू ये तो पहली बार नाम देखा परी नाम है तेरा नाम क्या है रिदम तेरे के मुताबिक से अनुभव सारे बच्चे टीचर रोज आने थोड़े बाहर उसे फोटो तो थोड़े आज सर एक छोटी क्लास में चले सर छोटे बच्चे करें फिर उसके बाद क्या नाम है तेरा विजय सिंह विजय ही होएगा बट आज फोटो ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪੱਖੇ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ तेरा काली क्लास चल रही है हिंदी से। हाँ, टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं? रोज आते सारे टीचर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਯੈਸ ਸਰ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਯੈਸ ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ नहीं सर इतने ठीक है सर स्टेज सर आप मैं क्या कर रहा छोटी क्लास में सिक्स कर देता हूँ खड़े कर लो क्लास इस टाइम ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿੰਜਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੇਲੜ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਦਾ ਵੇਲੜ ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰੇ ਗਦਾਰ क्या नाम है तेरा तेरा गन्ना हो गया हमारे Amen. Um, पढ़ रहे उस्तत का क्या मतलब होता है उपमा प्रशंसा बढ़ाई उस्तत का मतलब है बढ़ाई करनी किसी की किसी बारे चंगा देना उस्ताद कौन होता है ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦਾ गुरु प्रार्थना उचित क्या होता अच्छा, है उचित गल करी क्या ठीक गल करी सही गल करी सच्ची गल करी उज्जल ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਤੋਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ भी बुला लो आज आज दोनों क्लास बाहर आज अरे बलजीत बलजीत सारे एक एक बलजीत हाँ, बलजीत साहब को दे तो सर उठा ले सारे बोल यस सर सारे काम आ गए हैं यस सर चलो करेंगे शुरू कर मने मने अधिनायक जय हरे उन्हें वो अपने हाथी बड़े सर पीछे खड़े हो जाएंगे सर बच्चों के पीछे मैडम इंटरमीडिएट में खड़े हो जाइए आप लोग बीच बीच में पीछे के सारे बच्चे सिर्फ एक ऑन ड्यूटी पे जो है सर चंडीगढ़ एक मेडिकल ड्यूटी पे और एक इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हैं डिसा भी इलेक्शन ड्यूटी वाले प्रिंसिपल हो हां जी अच्छा स्कूल चला रहे हो तुसी सारे बच्चे बड़े सियाने हैं बच्चे वेल ड्रेस्ड हैं डिसिप्लिनड हैं सफाई बहुत अच्छी है स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੋ थैंक यू ठीक है सारे ठीक है साफ सफाई बहुत अच्छी क्या हाल है पुलिस कम कर दो ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਪੀਸੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਗੇ ਨਿਕਲ